días mundo, estamos en Atlanta ahora mismo. Estoy aquí con Mer, que es mi madre americana, y, <laughs> y Ronan, que de fondo está ahí en todos los vídeos. Bueno, no en todos, en los que está. Y hemos venido pues, a pasar el día la ciudad. Y ahora estamos en el acuario, bueno, estamos entrando, que hay un acuario aquí enorme Hemos venido mexicano a comer. Bueno, pues volvimos de Atlanta de tomar el helado y fuimos al pueblo donde estamos, que se llama Milton, está aquí con Kerrigan, que es mi hermano. Y ahora vamos a ir a una fiesta, que es otra vez en Atlanta, o sea, fue volver al pueblo, o sea, ir a la ciudad, ir al pueblo. Y ahora a A mí me dijeron que aquí no, iban a, no iba a haber fiestas ni nada, y de repente ayer me fui a dormir a casa de Jordi y de Irazú, de los mexicanos, <laughs> no se enteran, me miré. Y ahora estoy yendo a otra fiesta. Yo, bueno, muy bien. Bueno, pues aquí termina el vídeo. Espero que os guste. Si os ha sido, dale like. Like. like. <laughs> Suscribiros si no lo estáis y compartidlo con vuestros amigos. ¿Qué